À partir de 2012, euh, la Fondation a mis en place un service euh, chargé de réclamation des clients, logé euh, au niveau du siège, qui comprend trois personnes, qui est une entité autonome et qui peut gérer d'une manière spécifique chaque réclamation en fonction du besoin de chaque client. Donc il y a plusieurs façons de, recevoir la réclamation. au niveau du siège, donc on a un bureau d'accueil qui est dédié avec un espace pour recevoir les clients. Euh, au niveau du réseau, que ce soit au niveau des branches, au niveau de la direction régionale. Euh, on peut recevoir aussi des réclamations par fax, euh, par par mail Il y a un numéro vert qui a été mis à la disposition de tous nos clients pour pouvoir nous joindre. Mais la majorité des réclamations que reçoit alors aujourd'hui, c'est sur site, c'est au niveau du siège. On a essayé de mettre en place une procédure qui puisse répondre d'une manière satisfaisante aux besoins des clients. Euh, cette procédure euh, prévoit le mode de recueil de la réclamation, les documents nécessaires pour pouvoir constituer le dossier et, traiter la réclamation, qui prend la réclamation, quel est le processus de passage, quelles sont les fonctions qui doivent intervenir, la manière et le support utilisé, le sort finalement pour cette réclamation, et quel est le, mode de communication du résultat ou de la résolution de cette euh, réclamation vis-à-vis du client. Ce formulaire est créé pour recueillir la réclamation du client. Il comporte le nom, le prénom et les différentes informations que le client veut bien nous, communiquer, notamment son numéro de téléphone pour qu'il soit joignable, le contenu de la réclamation, et il y a le mode de recueil de cette réclamation et en fonction du type de réclamation, il y a un certain nombre de documents que le client doit fournir, euh, notamment si c'est une contestation de, paiement, euh, donc il doit nous fournir du justif de paiement. Et suite à ça, on, on saisit son dossier, on lui donne un numéro et on statue sur la, sur la réclamation. On ne peut pas traiter des demandes anonymes parce que dans ce cas-là, on n'aura pas la preuve, on ne sait pas de qui il s'agit et puis on va être dans, une histoire de délation qui n'est pas l'objet de cette structure. La majorité du temps, les gens viennent euh, soit au niveau du siège, soit au niveau du réseau pour déposer une demande. Ils l'expriment oralement. Mais pour éviter qu'on soit partie prenante dans cette expression de, réclamation, on invite le client à aller la rédiger à l'extérieur, à se faire aider. Une fois que le dossier est constitué, il y a une équipe au niveau du back-office qui prend en charge. Par rapport à chaque type de réclamation et le mode opératoire mis en face, il y a une décision. Euh, la majorité concerne euh, la contestation du, crédit ou la contestation d'un payé. Ça veut dire que le client estime qu'il a payé, mais malheureusement, il figure toujours au niveau de la centrale risque avec un impayé et qui vient contester aujourd'hui cette situation. Donc, si le client amène la preuve des paiements, c'est une opération qui est traitée dans la journée. Parfois, euh, on a un problème sur le nom de, la personne qui est rattachée à un numéro de CIM. Et donc là, ça suppose une investigation beaucoup plus importante qui doit être diligentée par l'audit. Par et donc ça, ça prend un peu plus de temps. Mais en tout cas, euh, dans la globalité, pour les, réclamations simples qui rentrent dans un mode opératoire fluide avec un dossier complet, c'est dans les 2-3 jours. Et pour les réclamations euh, un peu plus complexes, euh, qui mérite quand même des investigations, c'est entre deux et trois semaines, et c'est en deçà du délai exigé par Banque le Marib qui est de deux mois pour répondre à un client. Concernant les, les, réclamations reçues en 2014, on a reçu 870 réclamations qui ont été résolues à 92%, plus de 70% concernent la contestation euh, du contentieux au niveau du crédit bureau, la contestation du déblocage ou la contestation euh, de l'impayé en lui-même notamment sur le portefeuille de la Fondation Zakura. C'est-à-dire que la personne estime qu'elle a soldé son prêt et qu'elle euh, se retrouve avec un montant euh, encore en suspens sur son compte. Les 30% restants concernent euh, pour la majorité euh, des erreurs de saisie euh, de la carte d'identité nationale qu'on essaie de, régler en recevant bien entendu une copie scannée de, la carte nationale. Il y a un suivi rigoureux de toutes, toutes les réclamations avec un état d'avancement qui est établi mensuellement et on fait un rapport trimestriel et en plus on fait un deuxième rapport euh, qui est inséré dans le cadre du rapport d'activité de la Fondation, qui est transmis aussi bien au niveau du comité d'audit de la, BCP et du conseil d'administration. Et aussi, il est euh, communiqué aux différentes instances de, contrôle, que ce soit de contrôle interne ou externe, et notamment Banque Maroc. Toutes les réclamations qui concernent les contentieux ou le rejet de demandes de prêt ou les impayés, ils ont été résolus sur 2014 à 100%. L'impact de la réclamation est aujourd'hui très important euh, pour, la Fondation. Premièrement, c'est une fiabilisation des données des clients. Et deuxièmement, c'est une manière aussi euh, de combattre la fraude et les possibilités de fraude.